Hi, خبر gani, Rero. That glorious chestnut colour. Is that right, mom? Brilliant too. Yeah. Mina khairiza na afya za. Nawe habari zoni ai. Is that right, mom? Inayo ni Aisha. Wewe inayo nani? Is that right, mom? Umumia kakamu. Is that correct, mom? Mm. nafanya ni rero is that right mom yeah it's just basika wallahi rero sikuwa nayo zintu zingifanya ndazire banyani noshere nuzire zintu mapeza amikisulo E, minamuna kenuma ke noshere hapo moi ninenzere iyo ni kula kulasco yame ufanyo ufanyirizo ruya is that correct mami yeah, it's like a bad routine. Yeah, that's a routine Nakhsula, nakhsula kula wa wabanyani lero correct chilawe chenre mahala shikarante mahala chine habomoi kahawa chai chenda bomoi chinende chinende chure chure zintu mape yeah. yai hali ya wantuwo wo mamo wawo e, eh, mubuliwo ni niyaye hali zino wana wana is that correct hmm? Did I it, mommy? ni yai rero inakunyambura wa ni hari wa ni bardi wa oh, the hawa. nijisai hawa rero jabi rero hawa rero rero hawa iwariko habomoye ijinire mara iwariko iwa mara iwariko uh, ipepo, ipepo. مرة إيوار كوريشي نعمورا بدل شيري ورمورا نما يبدل شيري ورمورا بس شي براتليلة لكن شي براتليلة شي كولاندا لكن هروسي ويكندي يقاروسي Is that correct? Yeah. Ingo, maka unang safira لكن Nakin na mahalo mga pagtamasya. Correct, Mom? Yeah. Now your holiday ma malawa kenda. Where's the planning? Bingo. Uonekana kuami kenda Dubai mwezi huyu. <laughs> Ufanya niwe na kusoma ambo ufanya kazi. Correct, Mom? Bingo. Upenda niwe kufanya. dawe huko nyumbani niyo zindu zawe hubasharatiro ambo ambao wakfanya kazi zingine zawe upendo upendo kufanya nyumbani ubasharatiro wakati ya faraka wakati ya faraka e, nawe yo wana kanawe nayo wana wanakamu nayo nakamu wimbili nakamu wanawake yeah right Woo! Nasula na Nami mara-mara, Right? Kanawe nasula kulawa nami mara-mara. si telefono ya Vila mara Thank you again guys for coming and watching my channel. I really enjoyed today representing my uh, mother tongue with my mom correcting me. You're never old. Your mom to correct you or your dad. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, comment and share if you can. Thank you.